Salut bă șacalilor! Știți bine că zilele astea am încărcat un videoclip cu mama mea. Abia după ce am postat videoclipul am realizat că ceva nu este în regulă. După ce mai că mi-a spus indirect că regretă că m-a născut, am decis că nu rămâne așa. L-ați vrut pe Luci? Doamne, din tot sufletul? Da. Acum o săptămână am întrebat-o și mi-a zis că de fapt ea voia fete și acum da, zice că mă vrea. Da, da, am două da. fete, da, ești și tu. Ai vrut o fată, dar m-am născut eu, da? Credeai că poți să-mi dai așa un rec de asta și să se termine aici? Mamă, îți urez bun venit la rostul tău. Mama ești așa obsedată de curățenie, încât dacă e curat, de fapt e murdar. Asta a fost doar așa de încălzire. <laughs> Mamă! Mamă, fii atent aici. Mamă, n-am spus nimănui că ai 1,50 și știi de ce? Pentru că altfel ajungeai să-mi închizi gura. Hei tu, mamă! Da, mamă, tu, cu cine crezi că vorbesc? Știi, ar trebui să fac curățenie, nu de alta, dar s-a cam pus praful pe glumele tale. Stone, stone, bitch, Stăteam într-o zi și pur și simplu i-am zis un banc gândirii tale, da? La care gândirea ta mi-a răspuns Ce i asta tovarășe? Mamă, trebuie să recunosc că am ajuns un nimic și știi de ce? Pentru că efectiv tu mai luat la cifrele pe care le-am eu în abonați Numai că în ani Mamă, aș vrea să mă bucur când nu mă pui să fac nimic Dar bucuria asta trece mai repede decât mă lași să țin frigiderul deschis Hei mamă, nu știu cum, dar eu vreau să-ți mulțumesc Eu vreau să-ți mulțumesc din inimă, mamă Și știi de ce? O să zic acum Mamă, îți mulțumesc că m-ai dat la școala de arte Nu de alta, dar măcar acum pot să-ți pictez pozele Pentru că sunt cam fără culoare Mamă, eu chiar n-am vrut să se ajungă la asta Hai să-ți mai zic una Cum, mamă, fiindcă ai locuit la țară Când ai venit aici la oraș și ai văzut un om supărat L-ai întrebat dacă e căprănit Mamă. Da, da, mamă, hai că știm cu toții. Știm cu toții că îți place să fii prima, cea din tâi, să ai legătură cu toate chestiile de pe primul loc. Tocmai de asta mi-am mai fost în pas cu primul. Război mondial. Chiar așa. Și ca să-ți mai las un pic de loc de respirație pentru că te-am îngropat în recturi, am decis să-ți mai zic una singură. Mamă, mamă, poți să-ți arunci moralele pe jos? Nu de alta, dar mai pot să dau cu mătura. Gata. Da, bă, șacalelor, cam asta au fost cu rostul lui mama. A zis că se prindea bine, că s-au mai făcut, am făcut și o video cu mama și nu e în temă, știi? Dar a fost doar cu mama, ne înțelegi, oricum, mama, dacă vezi asta, să știi că, să știi că ești aici, mama, aici ești. Mă rog, inima e în partea asta, dar e, tot ești aici ești aici. Nu uitați de un like să facem 3000 de like-uri, frate, și bineînțeles dacă v-a plăcut. Un follow pe Instagram, un comentariu, o treabă și ne vedem data viitoare, bă, șacalilor. Subscribe ca să ne facem 100.000 de, de șacal, să fim 100.000, mă înțelegi? Aveți grijă când dați rău mamelor voastre. V-am pupat, bă! Pop! Stau pe canapea și mănânc detergent Ăsta e mesajul piesei rap pe care o prestez Lucrez sinistru la ceva nedefinibil Sunt ceva total ambigu ca un dicționar de vise Omul vede că nu-i merge S-a băgat între sclavi, între ei devine rege Numai că practic nu prea are probe Încă susține că nu s-a futut